Unaona, utachagua utaweka inavyotaka kama kaivi, unaweza copy paste kwa vile labda kingine nikiweke hapa. Unaona, Hii neno langu nitalisogeza hapa. Unaona, kama Google limeshakaa kwa sababu ni dogo labda ya shule shule kusoma na nini, kama unataka kuweka labda hapo watu labda nasoma na nini, picha picha za watu Narudi tena hapo hapo insert shape, tafuta ambacho kinaendana na picha labda ya mtu, kama una picha huko kwenye kompyuta yako, labda labda hii kina sura ya mtu, unaweza kujaribu kutengeneza hapa. Naona kitani classroom kwa wajanja, labda hivyo. Utakibadilisha rangi unavyotaka, kama nilivyokuonyesha mwanzoni. Ehe, labda kionekane hivi. Naona kwa hiki unaweza ukakikopi utaweka kabla zaidi ya kimoja kwenye ukakiweka huko katikati, punguza ukubwa labda hivi, na hiki kipunguze ukubwa, shika shusha kidogo, alafu unakuja unaweka tu hapo, naona vimekaa hapo. Kama unataka kulemba zaidi, labda kuweka urembo urembo kusudi labda ionekane vizuri zaidi, naona unaweza ukarudi tu hapa insert kwenye shape labda ukatafuta kitu kingine cha kuweka ambacho wanaona labda kitafaa um, unaweza ukaweka labda labda hiki hapa ndio kichore hapa lazima kiongeza ukubwa unaona kama unataka kubadilisha rangi double click unaenda kule kule kwenye machaguo utaweka rangi ambayo unaipenda kama nyeusi yoyote tu au ukiona hizo zote uzipende, unakuja kwenye other themes, unakuja unaweka ile ambayo unaitaka kwenye hizi. Kama umeipenda una click na ingia pale. Labda mimi nimependa hii hapa, click basi kinakuwa hivi hapa. Lakini pia hapa unaweza ukaweka labda neno lingine au na ukapamba zaidi. Utakapamba hmm, ingia isati hapa shape tafuta chochote ambacho nataka kuweka hapo, labda ua nini, vyovyote, let's say labda hii hapa ambazo naichora hapo, na ilivyokaa hapo, naigeuza naona this Sasa ukiona imekuwa kubwa sana, unapunguza haka, kana kusaidia kuizungusha uelekeo wote unaotaka kupeleka, kurudisha, vyovyote na labda mimi nataka ikae hivi. Lakini ukiangalia hapa imefunika maneno, unaona imefunika maneno yale hayaonekani. Kwa una right click kwenye mouse yako, right click, unakuja send ba itaenda nyuma ya maneno. Unaona maneno yako mbele ya hiki hapa. Kwa kama ukiona akionekani vizuri, double click, nenda kibadilisha rangi kusudi maneno yaonekane vizuri. Unaona? kisiafunike maneno yani naona tafuta theme ambayo utataka utaona inaonekana vizuri kwako labda hii hapa Unaona? kama utaona bado hakijakaa vizuri geuza tuikae vizuri afu kiona imekuwa kubwa sana ipunguze ukubwa geuza ikae vizuri labda hivi unaona mfano labda hivi halafu kama umemaliza sasa, umeridhika kwamba basi imetosha, utakon labda kama unataka kuisave, labda kuja kuitumia labda kwenye video, labda kama hii hapa, unaona inavyoonekana hapa, ni logo imetengenezwa hapa, lakini ni transparent, inaonyesha na cha nyuma. Basi uta click control a kwenye simu yako, control right kwenye simu, kwenye kompyuta control a, unaona ime highlight kila kitu, alafu na right click hapa, utakuja group, bonyeza group, vinajishika vyote lakini kama unataka labda ubadilishe na background ya nyuma ionekane kitofauti, unarudi hapa insert, ndio hapa weka picha. Kama labda unataka kuweka picha au shape yoyote, utakuja weke umbo lolote ambao unataka. Labda mimi nimependa umbo labda labda hii hapa pembe nne. Kwa utakuja naichora hapa sehemu ambayo nataka ipite, labda hivi labda umu hivi lakini ukiona hapa imefunika kila kitu, utachofanya una right click hapo hapo kwenye hiyo, unasema send back. Unaona kila kitu kiko mbele, sasa imeenda nyuma yenyewe, maneno akaja nyuma. Kwa hiyo uta right click hapa, utabadilisha rangi unayotaka ambayo itapoteza maneno yako, unaona uliweka hapo. Ukiona inaonekana vizuri, basi kulingana na utakavyolizika, basi unaenda nayo. Labda nimeweka hii hapa, unaona nikimaliza hapa na control A kwa maana ya highlight vyote, au unaweza nika right, ka click hapa nikaja nikagusa zote hizi, unaona, alafu naenda na click hapa katikati, naenda kwenye group na group, na maana zote hizi, unaona, imekuwa kitu kimoja tayari, bango linakuwa limekamilika. Unaona, naweza nika click hapa kwenye hili bango na right click na sema save as a picture, save kama picha sasa. Naona ku save as a picture itakupeleka kwenye sehemu ya kusave, utaandika jina ambalo unataka kusave, utasave. Unaona? Lakini kama unataka kusave kutumia labda kwenye video kama nilivyokuonesha hapa, utatoa hiki cha nyuma. Unaona? Ukitoa tunarudi nyuma tu, hiki cha nyuma hiki hiki cha nyuma, tunaweza kukifuta hapo kibaa kama hivi hivi. Kwa utasema control A, unaona una group na ziunganisha, maana yake zote zishikane ziwe kitu kimoja. Unaona, unaweza kuhamisha hapo ta right click, utasave as a picture, utachagua sehemu ya kusave, utasave. Ila mimi nataka ni save kwa kuweka na background nyuma, unaona, kwa maana kwamba sitaki kuitumia kwenye video wala nini kwa left click the control, bonyeza control kwenye keyboard na A kwa wakati mmoja, kwa maana ya kuselect zote, au kama utaki una click pembeni huku unapitisha kwenye zote, una select zote, alafu na right click una group, kinakuwa kitu kimoja, unaweza ukakihamisha na ukasave. Kwa una right click tena hapa save as a picture. Uh, mimi nita save kwenye upande wa picture hapa, alafu niandike labda andika kitani tunabonyeza save. Unaona? Kwa nikija kwenye mafaili ya picha huko, unaona hapa hii hapa kitari tayari imeshakuwa picha. Unaona? Na hii inaweza nikaenda nikaiprint ikawa bango au naweza nika kama natumia kwenye electronic uh, electronic labda kwenye kompyuta labda na video na matangazo bado nitaitumia kama tangazo langu. Kwa hiyo vitu kama hivi hapo. Kwa hiyo karibu angalie, kama umeipenda hiyo video basi unaweza ukalike na unaweza ukasubscribe. Swali lolote unaweza ukauliza hapo chini na ukaendelea kupata vingine ambavyo vinaendelea kufanywa na DJ Jay. Mikato yote tunakupa hapa. Hii ni kwa urahisi ya kuanzia, lakini zitakuja nyingine na nyingine, itakuwa ni zaidi na vyote ambavyo vinafanyika huko, sisi tutakupa mikato yake kwa kutumia kompyuta yako tu nyepesi pasipo kutumia nguvu kubwa.